オワコン VTuber ですいやねアップデートにねおめでたいことにね新しい子が入ったのよねアニマーレとハニストがアップデートに入ったのよこうやって後輩たちが入ることはやっぱり嬉しいわよね私もようやく先輩風を吹かせられる時代になったってことねんアニマーレのそうやいちかちゃんが生放送やってるわね <laughs> さて先輩風でも吹かせに行こうかしら まずねもう口で変わるんだよねすごい <laughs> キャンパーしてんじゃねえよとか言ってそうやばいでしょやばいでしょめっちゃ似合うやんけてめえの墓穴用意してやったぜうおぶちこしていくぜ 姫何してる許せねえ私の顔面パーツを使いやがってこれは私の先輩特許私の黄金の鉄の左手がうついてるんだよお前後輩ができて喜んでたじゃねえかよそんなことしたって何も生まれないぞうるせえ知らねえファイナルファンタジー、うあ、邪魔者は消えたさて行くかうおー てよよく考えろ私は本当に彼女をこのまま岩盤に叩きつけていいのだろうかアップデートに入って初めてできた私の後輩私のことをネタにしてくれた唯一の友達いちか私間違ってたのかもしれない先輩風を吹かせようとした私が間違ってたよいちかそこをどいてちょうだい 本当に岩盤に叩きつけられるべきなのは <laughs> 私の方だったみたいと思っていたのかうわ